So katulad nito, yung anak ang nag-react na mismo. Nakikita ko eh, nagbi-video siya hanggang sa nakita na niya na talagang wala na talagang paggalang sa pulis tong maglola hanggang sa hindi na nakapagtimpi yung bata. Lumapit, my father is a policeman. Let it go. So, natural bilang isang magulang, ha? Pinalaki mo yung bata na yan with respect iginagalang ka bilang policeman. Anong gagawin ko? Hayaan ko na lang ba na babastusin yung trabaho ko, hmm. babastusin yung ginagampanan kong katungkulan bilang pulis? At hahayaan ko na lang na i-manipulate ako itong mga maglolang ito na wala silang pakialam? Well, if I would be that policeman as well, hindi na balik ako'y makulong. Ayaw ko lang na mapahiya at mawalan ng dignidad yung trabaho ko bilang police na nagme-maintain ng peace and order. So pamamagitan ng ginawa niya, kung yun na lang ang way para matahimik, mapatahimik to maglola, then he did his thing. That's what I think. Isa para matapos na lang po itong problema na po, para magkaroon na lang po kami ng peace of mind. Ma, para po hindi na po mga problema yung mama ko. Para po maging okay na po lahat-lahat. Sana po maging okay. Uh, makausap ko po si Isa sana po magkapatawaran po kami dalawa. Ayun po. Thank <laughs> you.